Bonjour, bonsoir, bon après-midi, fidèles téléspectateurs de l'Évangile au quotidien. la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de la continuité. Nous sommes là une fois de plus euh, dans vos maisons pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Ndegonanga, Évangile au quotidien, Totikibinote, Mali, Lekimsus Mamkenanda, Kolelo. Mais je pense que tu continues toujours na allure na biso avant tanato zo bibundeli pour affronter l'évangile au quotidien toujours na ndenge tozana mon habitude na libanda to na katikati na balabala alors mon frère et ma soeur plus à la branche scotché le retour likambo moko très important Italie etali bandeko o oh, ya mibali mpe à basi oyo oh, babombaka trop makambo hein, bazalaka tro ba bomba ka makambu kaka na kacha mitema ndeko na nga na terre ya toujours que ça fait partir qualité partie alors bakalite ozala ba secret mais que ba tout excès nuit naloba na bino toujours ndeko na bien la puissance de dieu et la force de dieu consiste à cacher des choses hein, disent les saintes écritures mais Nderonanga tout excès nuit même la bible dit ne soit pas juste à l'excès hein, ozo comprendre eza na ntan mosusu problème, na baproblème ils ont entendement na yo luka ozala na confident cause moko la paix, à cause de la paix digne de confiance oyo partager na ye oyo ezali bamakambo yali kopreocupe na katikati na motema soki okokoba kaka na garder kaka secret, yo moko yo moko yo moko ozokozela mpe basolution te ndeko na nga un jour oki ko craquer. et c'est ce qui justifie ma maladie le le ba lelo ba maladie ya batension euh, lokola ndeko na ngai bamaladi lokola basurménage bamaladi lokola ndeko na ngai bato na ba comment, pourquoi trop de soucis trop de secrets là, trop ya kokangama tout kaka monde kambu yango très souvent na kati ya bamabala omona ndeko moko ya, y mama maman boye des fois bazako, konyokola na katikati tanda ko libala c'est vrai, ce qu'on dit, il comme déjà une femme responsable, il faut gérer bah, en fait un foyer. Mais on a tous les gens sali ma kambama ma bema na kat na libala. Azo bomba kaka azo mela kaka comme on a mutu azo konda azo konda azo comme lokola singa. Tout ça pourquoi Parce que azako gobé, azako gobé, azako gobé. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Et le quoi ma sozo chaka mu pepe zo rotonde, zo mela, mu pepe, zo mela, mu pepe et comme appelle un tamoro boyo souffler boyé il aura appelé mes nini exploser yaya ko exploser tes pardon <laughs> ba ma camboza au continuer ko gobe ko gobe ko gobe ke un jour et ko exploser voilà pour nous aux te une bombe à retardement na katikati na vie pe na katikati na famille ozokomprendre comprendre ngai ere moko soki obombi obombi obombi partager na conjoint opartage na ami na yo partager na chéri na mobile na yo et esimbi te ndeko au prier au osengi na nzamba orienté na motu moko azali digne de confiance occupé mpe partager na ye alors ke bakopartage partager na n'importe qui té parce que ebele partager partager apartage basecret na bango na bango mpe ba déception alors il faut toujours la sensible na voix de l'esprit

au ben ba famille, ba ndeko, avc yaya, ba ninga, ba connaissance, ba babana kolela mais tel n'est pas le souhait de dieu voilà pourquoi péché évangile quotidien Lilo, à travers l'homme de la continuité votre humble serviteur émission na biso toomelaka na biso te ezalaka bata moko ya interpellation ya évangile par rapport à vécu quotidien toujours avec l'homme de la continuité votre humble serviteur Patrick Alala et en enseigne la abidon de Ronangai pour la matière le collaborer vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube Patrick Alala Ministry soit na TikTok Patrick Alala One ou bien Patrick Alala officiel vous pouvez vous abonner à à Jolie Food TV na TikTok toujours pour nous partager na biso peine abino mater aboyer pour na pour sabino, pour biso ba n'anza alors que vous vous cliquez sur j'aime likez, likez et « partager permettre na moninga à bénéficier de matière Oyo et Évangile au quotidien avec votre M serviteur, l'homme de la continuité, Patrick Alala, homme de Dieu. Allez, toujours dans le cadre Évangile au quotidien, que Dieu vous bénisse.